Assalomu alaykum aziz do'stlar, barchangizga omad tilayman. Ana 24-o'yinimizda 55 tane sapravli biletimiz qapti. Hali ham o'yinga qatnash shansi bor. Bugun kechga finalimiz o'tishi kerak. Albatta hammangizga omad yor bo'lsin deyman. Kartaga xurshid deb chiqadi. Общий bilet o'yinimizda 499 ta prizni kim bilmaydi, albatta glavni prizimiz 100 ming rubl. Xudo xolasa kim yutib olsa promoyevda zinglab toylab beramiz. Undan tashqari 20 mingdan bir 8 mingdan 7 mingdan 6 mingdan 5 mingdan 3 mingdan 2 mingdan pul konverti 62 ta общий prizi bor. Общий bilet soni 499 ta kartaga Xurshid deb chiqadi. Bilet narxi 500 rubl. Hozir bitta bilet olib o'yinga qatnashingizlar, o'z omadingizni sinab ko'ring. 500 rublning orqasidan shu 100 ming rubl olingizlar. Hammaga omad tilayman. Sheroy Alloh بوجی 24 و 55 دانه بلاتشون این نرخ بلاتش 500 روز سپت کرده بلیت بگیرین اوبش بلاتش در باز 499 دانه پریز یعنی 62 دانه گلاون پریزش 100 هزار روبل با 20 هزار یک قیمت کمیته پولی هست 8 هزار 7 هزار 6 هزار یک قیمت کمیته پولی کرده به نام سپت کرده بلیت بگیرین خدا قد پماسکاس کمیتش خط 21 فینال جدت می